会进步，的开心一点的嘛。我们把我们想到的点子写在，都写在了便条纸上面，并且把我们做不到的事情给删去，留下我们那些可以执行的点子。为了让行动更有影响力，让更多人知道我们的信息有可以一边玩一边学习。 想出解决问题的点子。第三个，实践，我们动手去实行做玩具。第四个，分享，让我们的行动更有。